Seigneur, tu m'as fait tellement du bien. La coupe de mon cœur a tout encaissé. Elle s'est remplie, mais tu n'as pas cessé. Voilà qu'elle a fini par déborder. Seigneur, tu m'as fait. Seigneur, tu m'as fait tellement je la chanterai en imitant ta voix puissante. mon ennemi, puis ses bagages et s'enfuit au loin, tant que j'aurai le souffle dans le temps ou après le temps. Je chanterai sans cesse. Oh, bien fait de tous les jours tisser Cette belle mélodie, oh, je la chanterai dans ta voix puissante La mon ennemi Lisse bagage et sans fruit au loin Tant que j'aurai le souffle dans le temps ou après le temps Je chanterai sans cesse vie divine, en l'offrant pour gagner la mienne, tu as pris la coupe de toutes mes souffrances. Tu as renversé la coupe de mes iniquités. Oh mon divin tu m'as arraché des griffes de l'enfer. Tu as fait de moi héritier des temps. ces iniquités. Comment voulez-vous que je puisse me taire Je ferai le fou, car mon cœur c'est bien moi, c'est bien moi cet homme, cet homme à qui l'éternel pute pas ses iniquités. je puisse me taire, je ferai le fou, car mon cœur, la je puisse me taire, je ferai le fou. Car mon cœur, c'est bien moi là, c'est bien moi, c'est toi, c'est un à qui l'éternel n'a plus de moi ses iniquités. Comment voulez-vous que je puisse me taire, je ferai le fou.